salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qabaqdan bir yemək hazırlayacağam. Kim qabaq yemirsə, inanıram ki, bu yeməyi bişirəndən sonra onlar da qabaqın dadına baxacaqlar. Qabaqlarımızı əvvəlcə doğrayaq. Qabaqları bu şəkildə doğradıqdan sonra bir qədər duz və qara istiyor əlavə edirik. Qarşı götürürük. Bir qədər duz əlavə edirik üzərinə və qara istiyor. Əvvəlcədən isidilmiş tavaya bitki yağı əlavə edirik. İlk əvvəl qabaqları una, daha sonra isə yumurtaya batırırıq və qızarmağa qoyuruq. İndi isə pomidoru xırda-xırda doğrayırıq. Bir qədər göy soğan götürürük və xırda-xırda doğrayırıq. Holland pendirini də tyorkadan keçirdiririk. Xırda gözündən keçirsəniz daha yaxşı olur. şəkildə hazırladıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış sobada 190-200 dərəcə temperaturda 20 dəqiqə pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. İnanıram ki, siz də pişirib dadına baxacaqsınız. Müzik